हरियाणा की रहने वाली 22 साल की सिमरन जो कि पहले अभिनेत्री बनना चाहती थी उन्होंने वैराग्य अपना लिया जी हाँ वे साध्वी बन गई सिमरन की खूबसूरती को लेकर यह कहा जाता था कि वे इतनी अधिक सुंदर हैं कि सभी कहते थे कि वे अभिनेत्री बनेंगी और वे खुद भी अभिनेत्री ही बनना चाहती थी लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आए और जीवन ने ऐसे करवट ली कि वे साध्वी बन गई जी हाँ कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट सिमरन जैन भगवत दीक्षा लेकर साध्वी श्री गौतमी जी बन गई और सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग इस अवसर पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही उन्होंने दीक्षा ली उनका एक भव्य वरघोड़ा भी निकला जिसमें सिमरन साड़ी पहनकर बग्गी पर सवार होकर निकली इसके पश्चात संतों की अनुमति से केश लोचन सहित दीक्षा की विभिन्न गतिविधियां हुई सिमरन ने सुर्ख लाल जोड़ा पहना हुआ था और दीक्षा के एक दिन पहले रविवार को सिमरन ने हाथों में मेहंदी रचाई और रिश्तेदारों के साथ वक्त बिताया सुबह के नाश्ते में ढोकले खाए और सूर्यास्त से पहले भोजन किया श्वेतांबर समाज में सिमरन ने एक और नई परंपरा डाली है वो परंपरा ये है कि उन्होंने अपना प्री दीक्षा सूट भी करवाया प्री दीक्षा सूट की अनूठी पहल करने वाली बाईस वर्षीय मुमुक्षु सिमरन जैन ने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट किया सिमरन के घर में माता पिता एक बहन दो भाई और बहन मेडिकल की पढ़ाई कर रही है सिमरन के पिता अशोक गोड ने कहा कि हमारी ओर से बेटियों को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की अनुमति है हमने सोचा था कि पढ़ने लिखने के बाद करियर बनाएगी या शादी करेगी लेकिन सिमरन की इच्छा दीक्षा लेने की ही थी कुल मिलाकर सिमरन के बारे में यह कहा जाता है की वे बेहद सुंदर दिखती थी और कई लोग उन्हें यह भी कहते थे की वे अभिनेत्री बन सकती है सिमरन ने खुद ने यह कहा की वैराग्य की राह बहुत मुश्किल है मैंने देश भर में घूम बहुत से खूबसूरत स्थानों को देखा है काफी वक्त बिताया लेकिन कहीं पर सुकून नहीं मिला जब मैं गुरुजनों के सानिध्य में आई तब कहीं जाकर सुकून सुकून और शांति मिली चकाचौन भरी यह जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं है यहाँ एक दूसरे के रिश्तों को लेकर लोग स्वार्थ का उपयोग करते हैं जो गलत है और परमात्मा से जुड़ना ही असली सुख है सिमरन के पिता का यह कहना है कि सिमरन को खर्चीली जीवन शैली पसंद नहीं थी वो हमेशा कहती थी कि अपनी खुशी के लिए आवश्यकता से अधिक का उपयोग नहीं करना चाहिए जैन संतों की दिनचर्या अल्प से अल्प संसाधन में व्यतीत करने की है बेटी को सांसारिक बुआ और साध्वी डॉक्टर मुक्ता श्री जी से संयम की प्रेरणा मिली वही सिमरन का कहना है की अधिक से अधिक पाने में